Adımın 10 bir dakika. Oha adam şey yapmış. Dur. Why I am ugly. I do nothing. Fakir. Oh! <laughs> ne oluyor lan? Look now. My eyes open. Let's move out. Abi spin açtı, spin açtı. Mevlana. Bir kill salın ya. Bir killim var. Az siktir ya. Oha. Abi şükür. Ha yok yok. Ben yapmıyorum. Şu an internet çok kötü. Günahı çok sallıyor ya. Günahı çok sallıyor. Bir dakika öldü. Oynayamıyor. Abi. Ka emin misin ikimizin öldüğüne bu ne? geliyor geliyor. Yok ben bu şeyle oynayamam. Hayır ya. Let's Ben de kaçtım hadi bakalım. Arkadaşlar cidden adamın ne dediğini koyamam burada. <laughs> kanka. gel gel. Arkada oturalım. Bunlar ele alarken. kanka gel gel. Arkada oturalım. Bunlar ele alarken. Alarken. Alarken. alarken. Aa. B kurdular. B kurdular. Allah rızası Videoyu montajlarken bir şey fark ettim. Bu adam bana bakmazken HS atıyor. Hadi spoiler verdim de. Adam hack. Git lan orada pusacak kadar bilirsin ki şey aldım. Aha bir dakika. Ne? Üzücü, üzücü olan da ha, bu arada rekor takımda da bir tane rekor oldu. Ama iki daha kötü. Oh! Vurur mu? Vurmuşum. Adamı vurmuşum. İki kişiye vurmuşum lan. İki kişiye vurmuşum. Rastgele çıkarken, Keşke yeti olsaydı. Oha 3 kişiye vurmuşum ben Yaman. Otoyla oradan. Yaman. ben de ekledim hadi bakayım. Diggle çekerlerse görürsün. Hesap. Tek atamazlar değil mi? Bek ben bekliyorum ben. Ben bir şey vermedi de Gümüş 2 oldum. Gümüş 2 oldum yaşasın. Ve oha Yaman. Skin. Eee. Ama revolver. Yaman. Yaman geldi. Revolver geldi sana. Kanka Silver 2'yim. <laughs> videomuza videomuza like atmayı unutmayın. Çünkü CS seni seviyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben? Ve videomuza like atın.